y el horizonte Era lo imposible que parezca pintar con hecho. Y recuerdo en tu conciencia porque creo vale la pena música es un arma y como bien dicen, las armas las carga el diablo. Porque este diablo es todo aquel que no tiene nada que perder porque perdió el miedo, ¿sabes? Dios es omnipresente desde el campo humano, será la misión de de barbar y globalizar. Si nosotros, nosotros hacemos cambios en las paredes con palabras Desde jamás, desde el diseño, desde los suburbios de la luna Busco el sentido de la vida entre los residuos, entre los mentidos, entre las ruinas Cantando nuestra historia, dame a la vuestra, la a mi envuelta Cantando nuestra historia, que nunca empieza, que nunca acaba, que gira y gira como una novia por ramas de la condena, de la de la la